lança brava pra mim. Para, para, para, para, para, para, para, para tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. É isso. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. É isso, mano. Bagulho tranquilão, sem putaria. Se fosse putaria, teria uma tarefa na RT como de ela gosta. vai de ladinho que ela gosta. Fica louca, senta louca.